Love you. darana panece pamoyanan gerak ketemu hmm. jalan sakit tan atempa cerita asih anci anu ketemu ayah turun pak anci anu mana AMC Pamoyanan Gerak Kesandi Kagaturan AMC Pamoyanan surrender. So high.